for so long I've been far away For too long Africa. laaju do fa yaro fala mage, teki fi ko gëna wër ne dara da ko te gambia di smiling cause di sama rew eh, ne fala de ka fala judo avec ma forek ma jox la agn jox la reer jox la maalu yow nga rek am sa bop ne gambia fala joge ah far away far away in Africa, in ah. Africa. of trust, you're a home of